Let's go. на 11, щоб на 11. Тут має бути 11. Підведення. Ла, міна! Ну, Для того, щоб е, завжди вдосконалювати свої навики, відточувати майстерство тобто, і навчати нових людей. Кожен у нас е, от, е, розрахунок да, є команда, там 4 чоловіки, кожен відповідає за якусь певну роботу. Але ми покращуємо навики до того рівня, щоб кожен, кожен міг замінити.